¿dónde podrás estar? Ven, para poderme entregar, para compartir mi alma, para besarte con calma. Ven ya pronto conmigo, déjame darte mi abrigo, quiero calentar tu piel, serte a ti siempre fiel. Vamos a besarnos el alma sin tocarnos, juntemos el corazón en una sola canción, hagámoslo en silencio cesto inmenso. Junta tu mirada con la mía en una armonía fina. Déjame oler tu perfume, que en ti mis sentidos use. Deseo entrar en tus brazos, andar en tus suaves pasos. Quiero despertar a tu lado, por ti sentirme amado. ¿Dónde podrás estar? Ven para podernos amar.